V mém případě to byla jako výzva. Je to prostě specifické prostředí, kde je to důležité, že člověk je jenom sám na sebe. I'm playing tonight at Uvavshini. Um, come down and support it. It's a beautiful place. There's a, there's a direct um, connection with music and the universe.